Крышки горят, Снова стенку на стенку люди стоят, Снова власти народ разгоняют водой, А страну поглощает разъяренной толпой. Снова факелы жгут, витрины громят, Снова стороны слушать никого не хотят, Ведь у каждого правда своя, за которую будут стоять до конца оранжевая конфронтация в стране, конфронтация, противостояние людей, оранжевая, снова революция в стране, конфронтация, противостояние людей. Война граждан и властей летят, а глаза режет газ, и полиция в ряд, сомкнув щиты, а покрышки горят, солнца вновь не видать, все скрывает на улицах и едкий дым, снова раненых крик и бесчинство толпы, вновь повсюду погромы, баррикады. И сирен громкий вой, что орут над толпой, Ведь на улицах вновь смертельный бой. Оранжевая, снова революция в стране, Конфронтация, противостояние людей. Оранжевая, снова революция в стране, Конфронтация, противостояние людей, война граждан и властей.